नमस्कार दोस्तों welcome back to the model टोशन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी के ओनरशिप रिव्यू के बारे में आप सबको बताएंगे ट्वेंटी होंडा सिटी का ओनरशिप रिव्यू और उसका एक जेनुइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मेरे साथ है नरेश जी जो कि है होंडा सिटी के ओनर और आप सबको बताएंगे इसका एक जेनुइन एक्सपीरियंस इस गाड़ी का तो first of all Naresh ji thank you so much for coming on our channel तो सर सबसे पहले ये बताइए कि ये होंडा सिटी का कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का पड़ा ऑन रोड ऑन रोड ये पंद्रह सत्तर का पड़ गया जी पंद्रह सत्तर का हाँ लेस करके दिसंबर के हिसाब से छियालीस हम्म। हज़ार रुपये लेस मिली है ओके और ये कौन सा वेरिएंट है जेड एक्स जेड एक्स हाँ जी petrol top model petrol okay तो सर आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे होंडा सिटी भी थी पहले मेरे पास छः साल रही है पहले भी आपके पास होंडा सिटी थी और अभी भी तो आपका मतलब क्या ऐसा कारण बना कि दोबारा आपने सिटी ही खरीदी और आ, पेट्रोल में बस उस पर लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते अच्छी लगती थी कंफर्टेबल है हम्म, हम्म। काफ़ी हम दूर दूर तक घूम के आए तो इसलिए अच्छी है अच्छा और जैसे कि इस सेगमेंट में बाकी भी गाड़ी आती है वरना आती है सियाज आती है या फिर प्राइस की बात करें तो क्रेटा सेल्टोस बाकी गाड़ियाँ भी आती है तो आपका दोबारा सिटी का ही प्लान क्यों बना बस ये कंफर्टेबल हमने यूज़ की हुई है इसलिए ये ली बाकी क्रेटा देख के आए थे उसके थोड़े से रेंज ज़्यादा है अच्छा। उन्नीस उन्नीस के तकरीबन पड़ती है ओके हाँ ये थोड़ी सस्ती है इसलिए अच्छा क्रेटा से सस्ती है और वो ठीक है वो अपनी जगह सही है ये हम्म। अपनी जगह सही है बाकी डिज़ाइन की बात करें तो बाकी गाड़ियाँ भी जैसे सिटी और सॉरी सियाज और वरना का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है तो आपको ओवरऑल सिटी uh, का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया हाँ सिटी का ज़्यादा पसंद आया पहले मेरे पास मैनुअल थी हम्म।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 बढ़ते हैं आगे uh, बात करते हैं तो सर माइलेज आपको इस गाड़ी में क्या मिल रही है अभी तक चौदह तो तो पंद्रह की दे रही है आगे अच्छा अच्छा कह रहे हैं अभी हम्म, सर्विस के बाद बढ़ जाएगी ठीक है और बात करें सबसे अच्छी चीज़ों की आपको इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी बढ़िया ठीक है जी इसकी स्पेस सही है अंदर से अच्छा और कंफर्टेबल है बस मेन बात ये है आपने लॉन्ग ड्राइव पे रन किया ये गाड़ी लंबे टाइम तक चलाई गाड़ी हाँ छः सौ साढ़े छः सौ किलोमीटर एक दिन में निकाली है और जयपुर से लुधियाना तकरीबन कैसा लगा आपको ऐसा लगा कि जो बिल्कुल कोई थकावट नहीं है कोई और नहीं है ठीक है तो सर बात करें सस्पेंशन की गाड़ी चलाते हुए आपको छोटे बड़े खड्डे आए होंगे तो आपको कैसा फील हुआ कि ऐसा लगता है कि खड्डे जो है ज़्यादा अच्छे से सोखती नहीं है गाड़ी नहीं महसूस तो होता है लेकिन इतने नहीं होते जो छोटी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ हैं हम्म। बड़ी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ हैं फर्क तो है लेकिन पता तो लगता है अभी खड्डा है आगे और है हम्म, हम्म। इतनी तो नहीं है कोई मर्सडीज में तो नहीं बैठे हम ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें तो आपको सीटिंग कंफर्ट अच्छा लगा आपको मतलब थकावट बिल्कुल भी नहीं हाँ, आपने थकावट के मामले में ये सही है कोई थकावट नहीं कोई और नहीं हम्म। और जो पहले उसमें मैनुअल चलाया करते हम्म। गलत से जैसे भीड़ के अंदर पैर दुखता था हम्म। वो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक लिया ओके और ड्राइविंग uh, की बात करें तो आपको ड्राइविंग कितनी स्मूथ तो कितनी अच्छी लगेगी आपको कभी ऐसा लगा कि गेयर अड़ते हैं गेयर पूरे अच्छे से नहीं लगते या स्मूथ नहीं है वो नहीं है वो छोटी गाड़ियों के अंदर हो सकता है इसमें तो पता ही नहीं चलता कब गेयर चेंज होते हैं कब नहीं कुछ भी नहीं पता लगता और यहाँ बात करें गाड़ी की इंटीरियर की क्वालिटी की तो आपको इंटीरियर कैसे लगे गाड़ी के इंटीरियर ठीक है ओवरऑल मतलब डिज़ाइन कैसा लगा बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में इंटीरियर का नहीं डिजाइन तो अच्छा बनाया है जैसे बाहर से है हम्म, हम्म। तो बीएमडब्ल्यू की नकल की है बैक लाइटों की अच्छा हाँ तो आपको ओवरऑल बाहर से भी और अंदर से भी गाड़ी काफी पसंद आई हाँ काफी पसंद यहाँ बात करें म्यूजिक सिस्टम की तो आपको कभी ऐसा लगा कि टच एंड फील जो है टच इतना अच्छा नहीं है म्यूजिक सिस्टम का साउंड उतना बढ़िया नहीं है नहीं नहीं म्यूजिक तो बहुत अच्छा है छः साल मैंने पहले रखी है ना हम्म, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं थी और तो- इसमें भी नहीं आएगी अभी तो ये नई नई है और सर ये बताइए कि इस गाड़ी में आपको कैबिन में नॉइस कितनी ज़्यादा आती है इंजन की या फिर नीचे जो रोड की नॉइस है वो कितनी ज़्यादा आती है गाड़ी चलाते हुए कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा आती इंजन है इंजन की आवाज़ तो नहीं आएगी क्योंकि पेट्रोल की है गाड़ी ये हम्म। ये तो अगर स्टार्ट करके साथ ही खड़े हो जाओ तो पता ही नहीं चलता अभी इंजन स्टार्ट है या बंद है इसकी ये खासियत है ओडा सिटी की तो और नीचे जैसे शुरू से रही है ये खासियत ओके और नीचे जैसे टायरों से आवाज़ आती है कई बार ज़्यादा कुछ गाड़ियों में आती है वो आपको लगती है कि नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आई जी टायर अगर चेंज करवा लें पीछे मैंने चेंज करवाए थे उसके बाद हल्की आने लगी क्योंकि टायर अलग थे ओके जो साथ के टायर आते हैं उनमें कोई नहीं प्रॉब्लम ओके तो मैं यहाँ पे आपको एक ये चीज़ भी बता दूँ कि अगर आप सिरसा से आप तो या फिर आसपास के एरिया से या फिर हरियाणा से तो आपके कोई भी होंडा की गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीलर का लिंक मिल जाएगा हमारे थ्रू आपको बेस्ट ऑफर दिए जाएंगे इसमें कमियाँ क्या है अनी और हाँ बात है कमियों में बात करते हैं आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी गाड़ी में जो कि होनी चाहिए थी और आपकी होंडा से शिकायत है कि वो चीज़ यहाँ पे इस गाड़ी में होनी चाहिए थी और आपको नहीं मिली वायरलेस चार्जिंग जो वर्णन जरूर देती है लेकिन वायरलेस चार्जिंग इसमें सपोर्टेबल नहीं है तो आपको वायरलेस चार्जिंग इस गाड़ी में नहीं मिलती तो आपको वो एक कमी लगी और बाकी बात करें और भी कुछ कमी लगी आपको इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है और इसके अलावा कुछ और भी लगता है आपको सनरूफ छोटा है <laughs> तो ये थी इस गाड़ी की कुछ कमियाँ तो ये था होंडा सिटी का एक जेन्यन ओनर एक्सपीरियंस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी क्वेरीज है इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं so thank you guys for watching this video thank you जय हिंद